ang notorious kinatatakutan at isa sa pinakamayamang gangster sa Estados Unidos ay ang ating premiadong individual sa episode na to. Siya ay walang iba kundi si Alphonse Gabriel Capone o mas kilala sa pangalang Al Capone at bansag na Scarface. Si Al Capone ay pinanganak noong January 17, 1899 sa Brooklyn, New York. Ang pamilya ni Al ay isa sa unang henerasyon ng Italian na nakipagsapalan mamuhay sa Estados Unidos sa panahon ng prohibisyon kung saan pinagbabawal ng gobyerno ang pagbenta, produksyon at pagkangkat ng alak. Nakitaan siya ng potensyal noong siya ay nag-aaral, ngunit nahirapang sumunod sa maigpit na patakaran ng kanyang katolikong paaralan. Grade 6 pa lang ay nahinto na siya sa kanyang pag-aaral matapos niyang kampasin ng kanyang guro na siyang naging dahilan ng pagpapatalsik sa kanya sa eskwela. Di man sapat ang kanyang pinag-aralan, pinilit niyang maghanap ng matinong trabaho tulad ng pagiging pinsetter sa bowling alley at book cutter sa book factory. Sa murang edad na labing anim, si Alay na impluensyahan ng gangster si Janitorio na tinuring niyang mentor kinalaunan. Nakabiling siya sa grupong 5 points gang nasangkot sa illegal na aktibidades tulad ng sugal, pagnanakaw, pananakot at iba pa. Si Al ay naging bouncer din sa isang nightclub sa Brooklyn. Isang gabi, di niya sinasadyang mainsulto ang isang babae na kinapiko ng kapatid na lalaki nito. Ito ay umapa sa pisikalan at naging dahilan ng pagkahiwa ng kaliwang pisingin ni Al. Walumpung tahi ang tinamo ni Al na nag-iwan ng malaking peklat umarka sa kanyang kaliwang pisngi. Dahil dito, nakilala siya sa alias na Scarface. Nasa tuwing may magtatanong kung saan nanggaling ang peklat sa muka, ang lagi niyang sagot ay walang iba kundi sa gera. Kahit nang totoo ay di naman talaga siya napasabak o naipadala sa totoong gera. Sa edad na 19, nakilala niya ang isang Irish na si May Josephine Collin na kinalaunan ay kanyang pinakasalan. Pagkaraan ng isang taon, biniyayaan sila ng anak na lalaki na pinangalan ng Albert Francis Capone at may palayaw na Sunny. Sa mga pangandahong din yun, nagtrabaho siya bilang bodyguard ni Janitorio na noon ay isa ng kilalang leader ng notorious na gang na Chicago Outfit. Ang Chicago Outfit ay isang organisadong grupo ng mga ilegal na krimen tulad ng bootlegging o ilegal na pagbebenta ng alak, sugal, prostitusyon at iba pa. Kalahati sa kapulisan ng Chicago ay nagtatrabaho at bayad ng nasabing grupo. Kinatatakutan ng kanilang grupo. Nang bawat establishmento ang tatangging bumili ng kanilang alak ay pinagbabantang sasabugin o bobombahin. Taong 1923, sa laki ng kinikita at pumapasok na pera dahil sa illegal na pagbebenta ng alak, di maiwasang maskilaw no sa pera ng ilang grupo o gang dahilan upang magkaroon ng kabi-kabilaang patayan at agawan ng teritoryo. Naging magulo ang buong lugar ng Chicago dahil sa gera sa alak. Humigit kumulang pitong daan ang naitalang patay sa ilalim ng prohibisyon. Hirap ang kapulisan ng Chicago na kasuhan si Al Capone dahil walang mailabas sa testigo. Kung meron man, magtatangka, pinapapatay nila agad ang mga ito. Samantala, ang Northside Gang na pinamumunuan ni Charles Dean O'Banion, ang kalabang grupo, ay pinipilit palawigin ang kanilang teritoryo hanggang Cicero, isang kilalang baluarte ng Chicago outfit. Gumawa ng aksyon ng grupo nila Alatorio. Inutusan nila sina Frank Yale, John Scalisi at Albert Anselmi, mga kilalang henchmen ng grupo, na patahimikin ang pinuno ng Northside Gang na si O'Banion. November 10, 1924. Pinasok ng tatlo ang flower shop na pagmamayari ni Obanyan at walang hapa sa pinagbabaril na siya ding naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Ilang linggo ang lumipas at kumanti ang Northside Gang at tinambangan ang leader ng Chicago outfit na si Torrio. Ngunit himalang nakaligtas ito. Dahil sa pangyayari, nagpa siyang magretiro si Torrio at kanyang pinasa ang pamumuno kay Al Capone na nooy 26 lamang lalong umangat ang pamumuhay ni Al Capone sapagkat ang Chicago outfit ay kumikita ng humikit kumulang isandaang milyon dolyares kada taon. Kilala si Al na mahilig mamili at mangolekta ng mga mamahaling gamit tulad ng sasakyan, damit at alahas. Ang kanyang sasakyan na Cadillac limousine ay kinawang armored plated at bulletproof. Akalain mo sa panahon na yun, iilang individual lamang ang pag nagmamayari ng ganong sasakyan. Sa kanyang pamumuno, naging responsable siya sa brutal na pagpatay ng karamihan ay eh, mula sa kalabang grupo. Sa lahat ng krimen na kanyang kinasangkutan, wala ni isang kaso na isa pa sa kanya. Taong 1929, isang balitang gumimbal sa mga mamamayan ng Chicago. Ito ay ang pamosong St. Valentine's Day Massacre na nangyari noong February 14 sa Lincoln Park, Chicago. Ito ay ang pag-atake sa bagong leader ng North Side Gang na si George Fox Moran isang kababata at dating kanang kamay ni Ubanyan. Pitong individual mula sa grupo North Aid Gang ang pinatay. Ang pitong biktima ay hinilera, pinatalikod at walang hapas sa pinagbabaril. Hindi man sapat ang ebidensya, kinilala si Al Capone o Scarface bilang public enemy number 1 ng Chicago Crime Commission. Sa kanyang popularidad, nailatahala pa si Al sa Time Magazine taong 1930. Sa kagustuhan ni Al na linisin ang kanyang reputasyon, Nagbukas siya ng soup kitchen na layunin pakainin kada araw ang 3,000 nagugutom niyang kababayan sa Chicago. Na noon ay nasa panahon ng depresyon kung saan laganap ang kawalan ng trabaho at pagkagutom. Samantala, isang grupo ng mga special agents sa pangungulan ni Elliot Ness ang porsigido na imbestigahan ang anomalya at krimen na sangkot si Al. Inabot ang limang taon ng grupo para lang makakuha ng sapat na ebidensya Naglabas ng utos ang nooy presidente na si Herbert Hoover na gumawa ng kaso laban kay Al Capone. June 5, 1931, nakasuhan si Al sa ditamang pagbabayad ng buwis. Hindi sa pagbebenta ng ilegal na alak o illegal gambling o sa pagpatay. 22 kaso ng income tax evasion mula 1925 hanggang 1929 ang nasilip sa kanya. Al Capone ay nasintensya na makulong ng labing isang taon at naipadala sa sikat at ngayon tourist spot na Alcatraz. Taong 1938, habang nakakulong si Al ay nadiagnose siya na may late neurosyphilis na maaaring nakuha niya sa mga babaeng bera na kanya nakatali. Taong 1939, inilipat si Al at dinala sa ospital dahil sa mabilis sa pagbagsak ng kanyang pisikal at mental na kalusugan. Makalipas lamang isang taon, inuwi din si sa kanyang pamilya sa Florida. Dahil sa kanyang karamdaman, nagbago ang kanyang mentalidad na kalusugan. Ayon sa doktor, sa edad na 47, siya ay may hahandi tulad sa isang 12 anyos na bata. January 25, 1947, sa edad na 48, si Al ay natake sa puso na siyang naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Nilibing siya sa tabi ng puntod ng kanyang ama at isang kapatid na lalaki. Isang katibay ng pagiging sikat ni Capone ay hindi mabilang na paglathala at pagsapelikula ng kanyang buhay. Mabuti man o masama sa karamihan, ang lahat ay patunay na may hangganan. Hindi mapagkakilala ang pangalang Al Capone o mas kilala sa bansag na Scarface ay tumatak at nag-iwan ng marka sa kasaysayan ng krimen sa Amerika.